Laut World Health Organization leiden 4,4% der Weltbevölkerung, also 322 Millionen Menschen, an Depressionen. In Deutschland sind es sogar 5,2%, die an Depressionen leiden, was 4,1 Millionen Menschen entspricht. Und 10.000 Menschen sterben hier jährlich durch Suizid. Das sind mehr als durch Verkehrsunfälle, HIV und illegale Drogen zusammen. Und bis der Staat endlich Suizid und Depression verbietet, was diese Probleme natürlich komplett beseitigen würde, sind wir auf andere Lösungen angewiesen. Weil wirklich so viele an Depressionen leiden, bekomme ich häufig die Frage gestellt, was die beste Droge gegen Depressionen ist. Lange hatte ich auf diese Frage keine Antwort, aber ich habe jetzt genügend recherchiert, dass ich zu einem Urteil gekommen bin, welche Drogen am besten bei Depressionen helfen. Warum mache ich da überhaupt ein Video dazu? Sollte man sich nicht von seinem Arzt sagen lassen, welche Drogen die besten sind bei Depressionen? Natürlich solltet ihr auch euren Arzt zu der Sache fragen und euch auch anderswo informieren. Aber ich schaue mir regelmäßig Drogen an, die der normale Arzt bei der Heilung von Depressionen in der Regel nie in Betracht zieht, weil er die gar nicht verschreiben kann. Ich spreche hier natürlich von illegalen Drogen. Hier bekommt ihr also einige Alternativen abseits vom Mainstream vorgestellt. Ich bin also der Donald Trump der Depression, der Outsider, den es braucht, um die Welt zu retten. Mich mit Donald Trump zu vergleichen, ist bestimmt nicht die beste Idee, Glaubwürdigkeit zu erlangen, aber vielleicht gewinne ich dieses Jahr durch meine Argumentation zurück. Man weiß sowieso bis heute nicht, was bei einer Depression im Hirn geschieht, also tappen da die Ärzte bestimmt genauso im Dunkeln wie ich. Es gibt sehr, sehr viele Drogen, die bei Depressionen augenscheinlich helfen. Die positiven Effekte treten hierbei allerdings meist nur am Anfang auf. Man könnte bei Depressionen Drogen wie Heroin, MDMA, Kokain oder Methamphetamin nehmen und alle Symptome der Depressionen wären anfangs erstmal weg. Ist ja klar. Solche Drogen schütten unglaublich viele Glückshormone aus und da geht es einem dann natürlich gut, auch wenn man Depression hat. Aber meistens baut sich dann eine Toleranz zu der Droge auf, sodass man immer mehr braucht, um seiner Depression zu entkommen. Zwingendermaßen treten dann aufgrund des immer stärker werdenden Drogenkonsums immer mehr Nebenwirkungen auf. Und wenn man die De Drogen... Und wenn man dann die Drogen absetzt, geht es einem dann sogar häufig schlimmer als davor, weil dann all die Glückshormone aufgebraucht sind. Gerade eben, weil solche Drogen am Anfang zu helfen scheinen und alles wieder schlimm wird, wenn man die Drogen absetzt, gibt es bei depressiven Menschen natürlich ein besonders hohes Potenzial von solchen Drogen abhängig zu werden. Ich habe euch ja eine Umfrage zum Thema Depression ausfüllen lassen und daraus geht hervor, dass Leute mit Depression fast doppelt so häufig eine Phase in ihrem Leben hatten, in der sie es mit Drogen übertrieben haben im Vergleich zu Nicht-Depressiven. Also würde ich als depressiver Mensch so gut es geht die Finger von solchen Partydrogen lassen und da gehört Alkohol natürlich auch dazu. Aus dem Grund bin ich ebenfalls sehr skeptisch, was verschriebene Medikamente angeht. Das sind häufig auch nur Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Natürlich fühlt man sich bei diesen dann meist auch erstmal besser, aber häufig muss man dann mit der Zeit die Dosis erhöhen und es treten andere Nebenwirkungen auf. Wenn das nicht reicht, dass ihr skeptisch gegenüber klassischen Antidepressiva werdet, lasst folgenden Fakt mal in eurem Hirn schmelzen. Es gibt mehrere Studien, die zeigen, dass Antidepressiva kaum mehr wirken als Placebos. Der Satz beinhaltet natürlich, dass sie schon ein klein wenig helfen können und falls du jetzt wer bist, der meint, dass es hilft, möchte ich dir das jetzt nicht komplett ausreden und setzt auf keinen Fall einfach ohne weiteres eure Antidepressiva ab, wenn ihr die schon länger nehmt. Immerhin 10% meiner Zuschauer sind der Meinung, dass ihnen verschriebene Antidepressiva viel geholfen haben. Wenn ihr aber noch nie Antidepressiva genommen habt und das gerade in Erwägung zieht, seid euch bewusst, dass ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit von diesen Substanzen auf lange Sicht enttäuscht sein werdet. 28% von euch mit Depressionen, die Antidepressiva genommen haben, sind der Meinung, dass Antidepressiva ihre Situation verschlechtert haben. Dieser Wert ist höher als bei allen anderen Drogen, zu denen ich euch befragt habe. Da dann doch lieber Homöopathie. Bei übelst gehypten Benzos wie Xanax haben wir wieder das gleiche. Hilft vielleicht anfangs, aber meist nicht auf lange Sicht. Aber wie sieht es denn aus mit Cannabis? Kann das bei Depressionen helfen? Ich habe schon sehr viele getroffen, die darauf schwören, aber auch hier ist das nicht so eindeutig. Wenn ich mir hierzu Studien, Erfahrungsberichte und andere Quellen anschaue, gibt es manche, die sagen, dass es gut bei Depressionen hilft und manche, die sagen, dass Weed Depression bei ihnen überhaupt erst ausgelöst hat. Cannabis ist eine Substanz, die für sehr viele einen stimmungsaufhellenden, motivierenden Effekt hat, aber bei vielen kann es auch eine gewisse Antriebslosigkeit auslösen. Diese beiden Seiten von Cannabis lassen mich zu dem Urteil kommen, dass es einfach in beide Richtungen gehen kann. Manchmal wird es dadurch schlimmer, manchmal besser. Wobei es laut euren Angaben deutlich mehr Menschen hilft, mhm. als das... Oh, fick dich, was ist denn das? Wobei es laut euren Angaben deutlich mehr Menschen hilft, als dass dadurch Depressionen verschlimmert werden. 44% gaben an, dass ihnen Cannabis bei Depressionen hilft, während nur 17% der Meinung waren, Cannabis habe die Depression verschlimmert. Von den 44% nehmen es bestimmt sehr viele täglich und da ist natürlich die Frage, wie viele von denen wissen nur noch nicht, dass es ihnen schlechter als vorher gehen wird, wenn sie mal aufhören mit Cannabis. Hier kann man, denke ich, auch in die Falle tappen, die ich bei den Antidepressiva und Partydrogen, wozu man Weed ja eigentlich auch zählen könnte, erläutert habe. Man bildet sich anfangs ein, dass es hilft, beziehungsweise am Anfang hilft es wirklich, weil Weed Spaß macht und dann kommt der Toleranzaufbau und die Nebenwirkungen etc. Es ist jedenfalls definitiv kein Wundermittel gegen Depression, aber laut den Daten von meiner Umfrage hilft es im Durchschnitt mehr Leuten als die meisten anderen Substanzen. Doch kommen wir jetzt zu den Drogen, die laut meiner Recherche bei Depression am vielversprechendsten sind. Das sind Psychedelika wie Pilze und LSD, ebenfalls vielversprechend Entsprechend ist Ketamin. Zuerst meine Erläuterung zu den psychedelischen Drogen. Weil es sich hierbei überwiegend um illegale Drogen handelt, haben wir hierzu natürlich nicht so viele Studien wie zu den klassischen Antidepressiva. Aber die, die wir haben, zeigen einen so unglaublichen positiven Effekt auf Depression, dass die klassischen Antidepressiva, die ja durch Studien lediglich das Urteil minimal besser als Placebo erhalten haben, lächerlich wirken. In einer Studie gab man zwölf Teilnehmern, die an Depressionen leiden und schon mindestens zwei erfolglose Behandlungen hinter sich hatten, Psilocybin. Eine Woche nach der Einnahme verbesserten sich die Symptome bei sage und schreibe 100% der Probanden. Zwei Drittel waren sogar nach der Woche komplett depressionsfrei. Bei sieben der zwölf zeigten sich sogar drei Monate nach der Einnahme beträchtliche positive Effekte. In einer Studie zu Auswirkungen von Ayahuasca auf Depressionen wird gefolgert, dass Ayahuasca signifikante und beeindruckende antidepressive Wirkungen zu haben scheint. Bevor man größer angelegte Studien macht, will ich natürlich nicht ausschließen, dass vielleicht in der Zukunft herauskommt, dass Psychedelika vielleicht doch weniger helfen, als es diese ersten Studien vermuten lassen. Aber für mich macht es einfach so viel Sinn, dass Psychedelika hier alle bisher eingesetzten Medikamente übertrifft. Bei bisher eingesetzten Medikamenten nimmt man Drogen, die einen Rausch erzeugen, der die Depression überdeckt. Psychedelika packen das Problem aber direkt bei der Wurzel. Durch sie kann man durch einmalige Einnahme bestimmte Denkmuster für einen längeren Zeitraum verändern. Der Autor Michael Pollan hat kürzlich ein sehr empfehlenswertes Buch über die psychedelische Renaissance und seine psychedelischen Erfahrungen im späten Alter geschrieben. Wegen dieser essentiellen, mächtigen Fähigkeit der Drogen, Denkmuster dauerhaft zu verändern, nannte er das Buch How to Change Your Mind. In dem Buch berichtet er auch über die positiven Effekte von Psychedelika auf Depressionen. Außer den mangelnden Forschungsergebnissen hat die Behandlung von Depressionen durch Psychedelika noch ein paar weitere Nachteile. Die Erfahrung kann sehr intensiv anstrengend oder sogar angsteinflößend sein. Und jetzt der wohl größte Nachteil, man vermutet, dass eine therapeutische Aufsicht während des Trips essentiell ist, um diese sehr positiven Ergebnisse zu erzielen. Psychedelika sind ein wirklich sehr mächtiges Werkzeug und wenn sie in der falschen Umgebung eingenommen werden, kann die Fähigkeit, Denkmuster zu verändern, ordentlich nach hinten losgehen. Ich nenne hier immer, um das zu demonstrieren, ein Beispiel von einer Bekannten. Nach ihrer ersten LSD-Erfahrung verschwanden alle Symptome ihrer Depression. Drei Monate später erkrankte sie aufgrund ihrer zweiten LSD-Erfahrung bei schlechtem Setting an einer Psychose, die ein Jahr anhielt. Man braucht also während des Trips therapeutische Unterstützung, die das Potenzial zu neuen Denkmustern in die richtige Richtung leitet. Wegen der Illegalität ist es natürlich schwierig, hier professionelle Hilfe zu finden, aber es gibt Underground-Therapeuten, die einem bei sowas helfen. Ich will nicht ausschließen, dass man auch ohne professionelle Hilfe Erfolge erzielen kann, aber wegen den Risiken würde ich davon abraten. Aber auch hier gilt, lieber Tripper als Strick. Ich denke, selbst die größten Drogengegner stimmen mir zu, dass man eher Drogen nehmen sollte, als sich umzubringen. Höchstens bei mir sehen die das vielleicht andersrum. 6% meiner depressiven Zuschauer gaben an, dass Psychedelika ihre Situation verschlechtert haben. Wenn die alle einen Therapeuten gehabt hätten, wäre die Zahl bestimmt deutlich niedriger. Nichtsdestotrotz, 6% ist bereits jetzt im Vergleich zu den anderen Drogen der zweitniedrigste Wert. Die Zahl wird nur von Ketamin unterboten. Nur 1% meiner depressiven Ketaminkonsumenten gaben an, dass Ketamin ihre Situation verschlimmert hat. Ketamin hat einige Ähnlichkeiten zu Psychedelika. Die erste Ähnlichkeit ist leider, dass wir hier auch zu wenig Studien haben, um ein abschließendes Urteil fällen zu können. Aber die Studien, die es gibt, sehen sehr vielversprechend aus. Die zweite Ähnlichkeit ist jedoch, dass die antidepressive Wirkung etwas länger anhält. Erst nach durchschnittlich 18 Tagen wurden die Patienten bei einer Studie rückfällig. Des Weiteren tritt die antidepressive Wirkung außerordentlich schnell und effektiv ein. Der Rausch dürfte weniger wahrscheinlich für die Patienten zu einer zu heftigen negativen Erfahrung werden als ein psychedelischer Trip. Und im Gegensatz zu Psychedelika habe ich nirgends gelesen, dass die therapeutische Aufsicht bei Ketamin essentiell ist. Die negativen Aspekte bei Ketamin wären, dass die Droge ein nicht zu unterschätzendes Suchtpotenzial hat und die Nebenwirkungen, besonders die körperlichen, deutlich höher sind als bei Psychedelika und wenn es nach meiner Umfrage geht, hilft Ketamin auch weniger Menschen als psychedelische Drogen. Was ist da eurer Meinung nach sinnvoller? Eine Droge, die prozentual insgesamt mehr Leuten hilft, aber dafür mehr Leute hat, bei denen es durch die Droge schlechter wird? Oder eine Droge, die prozentual weniger Menschen hilft, aber dafür bei kaum jemand die Situation im Vergleich zu vorher verschlechtert. Ich habe es in diesem Video psychedelische Drogen und Ketamin als die vielversprechendsten Substanzen gegen Depressionen vorgestellt. Aber es gibt leider keine Droge, die jedem hilft und bei jeder Droge gibt es Menschen, bei denen durch sie die Depression schlimmer wird. Aus diesem Grund muss man sich die Frage stellen, ob überhaupt eine Substanz der vielversprechendste Weg ist, um diese Krankheit zu bekämpfen. Nein, auf lange Sicht ist es laut meiner Recherche viel effektiver, gewisse andere Dinge zu tun, die gegen Depressionen helfen können. Also setzt niemals nur auf Drogen, sondern nehmt sie maximal als Hilfsmittel, um langfristige Änderungen in eurem Leben herbeizuführen. Drogenfreie Hilfsmittel wären Dinge wie Sport, Meditation, Freunde, Familie, Natur, Therapie, ein sehr erfüllender Job oder erfüllendes Hobby. Für mich als jemand, der keine Depression hat, war es immer sehr schwer nachzuvollziehen, wie man sich als depressiver Mensch fühlt. Wie ist es, sich ohne Grund traurig zu fühlen? Und weil ich eben so viele Menschen mit Depressionen kenne, habe ich mir dazu das Hörbuch Lost Connections geholt, um mehr über diese Krankheit zu erfahren. Dieses Buch offenbart dann eben sehr schön, dass fast alle, die Depressionen haben, nicht wirklich ohne Grund traurig sind. Oft ist der Grund halt nur nicht direkt ersichtlich. Ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen, falls ihr Depressionen habt oder wie ich viele Leute mit Depressionen in eurer Bekanntschaft habt. Wenn ihr noch nicht bei Audible seid, könnt ihr euch das Heubuch kostenlos über meinen Affiliaten-Link über den Probemonat holen. Würde mich natürlich freuen. Der Autor von Lost Connections ist übrigens Johann Hari. Der hat auch das Buch Chasing the Scream geschrieben oder die es auf Deutsch heißt Drogen, die Geschichte eines langen Krieges. Das Buch ist so ziemlich das bekannteste Red Pill Drogenpolitik Buch. Lost Connections könnte man auch als das Red Pill Buch in Sachen Depression sehen. Und ja, ich habe das Buch als Hörbuch und als physische Kopie, da muss es schon sehr gut sein. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich ein detailliertes Video zu den einzelnen Lösungen ohne Drogen machen soll und im Allgemeinen, was euch bei Depression am besten geholfen hat. Eine Sache, die natürlich besonders effektiv gegen Depression ist, ist, diesen Kabal abonniert zu haben.